Muntik na akong malunod. <laughs> Ito eh. Ayun. Kunting tulong na ano mga trops. Sa mga kabayodan dito sa Pinas. Ayan, nilangoy ko pa. Grabe. Nakakapagod pala lumangoy nang walang dagat. <laughs> Tingin tayo sa mga nanonood. No, don't forget to subscribe. Kamusta, kamusta na kayo dyan? Yo, mega, mega shoutout tayo ng mga viewers ko. Yan, maraming maraming salamat no, sa mga views nyo. Thank you, thank you ng marami. Woohoo! Ayan, magsa-shoutout nga pala tayo no, sa ating mga solid subscriber. Ayan, mega mega shoutout sa aking cameraman. Thank you, thank you ng marami. Shoji boy! Ayan, medyo bata. Ayan, mega shoutout Kim Imperial, mega to sa'yo. Kay Asia Roca, mega mega out. Kay Maria Mateo, mega to you. Kay Scarlett Lopez, mega mega shoutout. Kay Goog TV, kay Aiza Banyagas, mega shout out. My passion vlog, mega mega shout out. Kay Jobelina Lidanya, yan, sa classmate ko kay Resi, kay Roxanne Yanang, mega shoutout sa inyo. Kay Pauline, mega mega shoutout. Kay Galunggong TV, ayan, subscribe niya si Galunggong TV. At saka si Gog TV, ayan, si ang aking kaibigan na si Berhel, yan, channel niya Gog TV, ayan. And kay uh, Lynn Zalazar, mega shoutout. Kay Kimang Channel, mega shoutout kay PBC JR Mega Shoutout tsaka kay Augusto Cabrera Mega mega shoutout sa iyo! Ayan, mega shoutout din sa ating tropa! yeah! Come on, say hi! Ayan! Thank you, thank you na maraming! Hey, one, two, three! Tropa, mukhang malungkot ka, tropa yung tropa nabalitaan ko sa yung sa ano sa Pilipinas yung nangyari ano ba yung nangyari yung pag yung Eurysis oo ah, ang dami nga sinalang tanong eh grabe kaya bala ko sana tumulong pero malayo natin eh kaya nga ito ganyan pa gagawin mo lalangoy na lang ako tropa ano sigurado ka ang layo natin ah yung tropa para ma matid ko lang mong ano ko ito, mga... Maliit na tulong naman to, tropa, pero para sa akin, laking tulong na sa akin to kasi ito, mga noodles, ganun. Para sa mga kababayan ba natin lahat dyan? Ayun, no, tropa. Ilang araw kaya ako bago makarating doon? Tayo na ba? Tayo <laughs> na ba? Buto eh, kahit mga isang linggo ata, hindi mo kakayanin yan. Yung mga kaya umpisan ko na maglalakad, tropa. Para pati itong konting tulong. Ngayon, mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Ayan, pasensya na yung ano, pamimigay ko sa inyo to para sa konting tulong. Ah. Uh. Yun, So abang-abang lang kayo siguro mga dalawang buwan bago ako marating dyan sa Pilipinas. No, lalakay na ako ngayon. So, Simulan mo na boy. Damn! What? Oh! Tropa, umpisa mo na lumangoy. Ah, Abuti ka na. No, no, no. no. Layo. Kala ni Tropi. Tara. Video, video niya. Ay! Putang ina mo, giniagawa! Malayo pa yan, boy. Ano, starting point ka pa lang. Sa? Starting point ka pa lang. Putang ina. Ang last na lang, Tanda mo yung baka tanongin yan. Malulunod ka yan. Ano ito yan? Eh? Yung drop na nakarating na sa mas. Ayun. Ayun, bibigay na natin to. Ayun, sa mga taga Cavite. Ayan. Ating tulog. Ayun, ito pa. Taga Cavite yan. Ayan, palit na. ano? Oo, oh, na-play. Diniretso ko eh. Sa gitna na tayo ng ano, Laguna. Gina. Konti pa, konti pa. Grabe! What? Ang pag... Box now! Marami pa konti na lang boy, konti. Konti na lang, liligo ka kung bandang kanan. Bandang kanan? Oo. Oh. no, no, no, no. Ay, ito na. Muntik na ako malunod. Ito <laughs> ano yun. Eh? Ayun. Pagting tulong na ano mga trops. Sa mga kabayodan dito sa Pinas. Ayan, nilangoy ko pa. Grabe. Nakakapagod pala lumangoy nang walang dagat. Wala. Eh. Tingin tayo sa mga nanonood. No, don't forget to subscribe. Ayan, don't forget to subscribe. Thank you, thank you na marami.